100 днів, сота доба, передусім, 100 днів живемо, попри все, обороняємося, втім, усупереч, понад усе. Під тріск будинків рідних стін, женемо гостей звідусюди, яких в своєму глузді люди не кличуть у батьківський дім. Здається, сам не уявляє всіх наслідків злочинних дій, які безсовісно вчиняє бридкий рашистський лиходій. 100 днів війни. Що ти хотів? Необережних сотня кроків. Ми не вмираємо 100 днів. І додатково 8 років.